जितना ये मुद्दा इनको पसंद है उससे ज्यादा मुझे लगता है आपको पसंद है मैडम आपको मैं पसंद हूँ मैं क्या करूँ इसलिए बार बार बुला रहे थे आप अब जितना ये मुद्दा इनको पसंद है उससे ज्यादा मुझे लगता है आपको पसंद है मैडम आपको मैं पसंद हूँ मैं क्या करूँ इसलिए बार बार बुला रहे थे आप अब